heel leuk. Ja, maar, is een spel papier. Dat is onwijs leuk. Eh, je kan bijvoorbeeld helemaal muziekje met steentjes. Het is kick. Eh, ik denk dat je van licht naar donker moet werken. Dat de ei licht is. Als ik moet stoppen, even iets zeggen. Ik ga zo meteen wel douchen, schat. <laughs> Geen paniek. Anders ga je met allemaal kleurtjes naar de zaak. morgen. <laughs>